انا كل الدارو ومين الناس دي بس تفهمني ما مستاء وانا ما جاني انا كل الدارو ومين الناس دي بس تفهمني ما معقد ما كئيب ما مبسوط ولا سعيد في العزلة بلاقي رحتي من الناس دي انا بعيد بعيد ما ازيهم لا يزوني دي كساتهم أنا مالي فيهم نافقين أنا ما بطيقهم هاكدين غير مبالي ليهم طلوعي القمة كانوا فيهم نجاحي كاشف في السواد البيهم ما أبيهم أنا ما أبيهم نجاحي كاشف في السواد البيهم أنا عارف إنهم عايزين هوني عارف اللي ينتقد واللي همه ينهيني فيه النقد البناد اللي بيحبوني عارفين انك النباح ما انا عادي انا ما زيهم مكسورة الخاطر غير الضحكة ما بنبين أنا عادي وأنا ما زيهم القالب مين القسوة أصبح ناسي اللين I won't change مهما أصابني زي ما تبغى عاملني أنا دار إنك حاسدني راضي إنك تزبدني على إنك تبقى مجاملني ذكروه بإني المناضل شكله الغبي نسي يحسب مالي ومال ما يدري بإن عقلي هو بزنسي ما own way I'm still trying to make it real But they're starving to fake this deal I believe that I'm untouchable So you gotta chill man قلت ببقى على خطي قالوا insane Won't admit it till I change your name But I'm still the same But I'm still the same Giving up my dreams man it's a shame لذلك راح أواصل وهذه يميني Yeah I'm 22 وحاسس بإني ضيعت سنيني That's why I will never lose a bit I will never lose a bit Now I became so valuable to the people who used to treat me like shit دي طموحي واحلامي هدفي سامي دام مقامي لا رجع للماضي ما راح اطالع الا قدامي نظرتي فارقة عنكم مقامكم تحت مكاني حلمكم الاسم اني اضيع هذه مجرد اماني